том хүү маань 14 настай. Тэгээд дараагийн 6 нь 2 2-оор ихрээ. Энэ урт талтны хайрцаг тавьсан байгаа их чинь. Энэ хайрцагын дотор 5 ширхэг асуулт байгаа. Нэг нэгээр нь ээлжлээд аваад хариулж чадах юм бол бэлэг аавна. Гад үл эхлэхүү. За. Хүүхдүүд сургалт хэдэн жил сурдаг вэ? Тэр хэв нэг байна 11. Арай. Арай чи. Зүг хариуснараа тийг ах өөрөө. За, угаалаа. Тий, за. Бэлгээс. Бэлгээс. Амина хорват мэдлээ 5 сар болжээ. Амина хэдэн настай вэ? манайхан газ нэг мэдээлэл хэлээдгийг жил бүрийн хавар намар галт төмөр гарсан хэвээрэл байгаад байна. Галт төмрийг амьтад өөртөө тавьдгүй бас унтраадгүй байгаа шүү. Тэгсэн мөртлөө амьтад хамгийн их галд ирцдэг. Яагаад вэ гэхээр гал гарахад галын өдөөс амьтад яахаа мэдгүй алхдаг. Энэ дунд нялх зулцгууд нь маш ихэр өртдөг. Тийм учраас бид нар гал гаргахаас сэргийл хэрэгтэй байна. Blackpink гэдэг хамтлаг хэдэн гишүүнтэй вэ? 9. 9. Дөрөв. За. Хм. Ялгаана. Хүмүүс зургатаа өлөө улаан өнгөөр зурдаг. Хүмүүс илэрхийлэхдээ тэрвэрдэг, үнэсдэг, халамжилдаг, эрхлүүлдэг. Харин хүмүүс өөр ихтэй бие чамд гэж хэлдэг. Тэр юу вэ? Хайр. Энэ бол яг хариулт учраас 7 цартаа 2 төгөө энэ sweet heart гэж ихийг билгэж байгаа шүү дээ. Хүүхдээ хэрвээ similac гэсэн үг гэж байгаа шүү дээ. За. Юу хоёр төгөө хагас жилийнх нь хэрэглээ 6 сарын хэрэглээ гэж байгаа даа. Яа чамтай адилхан настай, 5 настай Амина гартаа үйлж ирүүлж яах вэ? Найзлаа дөрөвдөн. Ээж аав нь бас би томчууд та нарыг яаж хайрлвал гоё вэ? Цог гартаа би нэгт хийж хамаагүй юм хүсдэг. Одоо байгаан л хангалттай гэж боддог. Нэг нэгэр нь голгүй яг энэ тэнцүү харилцагт баярлаа. Тавуулаа нийлээд аав ээж хоёртаа бэлэг авыг юу авах вэ? Би бол тийм амралтын газар амрах ирэх авч өгч. Мөн тийм миний бандлсны. Төвшөө дүлгөн ах их чинь төмөр харанхуй нэвтрүүлэгт ороод нэг зүйлийг хоцсон юм. Түүнээс та нартай хуваалцах билэг. Төмөр харанхуй үүснэ үү? Үүсэн. Хижээнээсээ хуваалцсан. Түлхэн билэг. Нэг сайд. Намаг Нэмсайхан гэдэг. Би Дорногоо аймгийн Сайн шанд сумд төрсөн. Сайн байна уу? Намаг Дамжоогт Оёмо гэдэг. Би Арангаа аймгийн Хангай сумд төрсөн. Одоо 2 2-оор 6 ихэр дээр нэг хүүтэй ингээд 7 хүүтэй. А айлын 7 дахь хүүхэд а өөрөө бас 7 хүүхэдтэй. А том хүү маань 14 настай. Тэгээд дараагийн 6 нь 2 2-оор ихрээ.